するしないどうも日向太子ですトッププロ雀士の思考を聞く麻雀の匠今回のゲストは小林剛プロですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ麻雀の匠ルールはこのようになっています トン4曲一本馬開始です皆さん手を開けてくださいさあドラは手今もうトップ目との差が2万3800点差ですね郷さんあそこ見てるんですねえどこ見てるんですかじゃあえ僕はこの6800と1万4000ぐらいっていうはいえ2着目と3着目との 点差を見てるんですかあの普段ってそんなにトップとの点差を意識するよりもいくつあのこれから何回か上がって、どこまでいけるかなぐらい見てるんで、現状は3着まで7000点ぐらいっていう感覚が一番大事で、まあ、たくさん上がればそのうちトップも見えてくるとは思いますけど <laughs> そんなにじゃあ本当にトップ同行だったり気にしてないですね気にしてないですねはい。 その結果む、なんか無駄な大振りが減って、平均順位も上がって、トップ率もそんなに悪くないとは思うんですよね。うん。郷さんの考え方、なかなかこういうのも聞けないですからね。さあ、て、タメンツありますか。ドラがペこの手は、端牌が多い。1級から切っていくんですよね、うん、自敗残して。 当にこう自敗の大切さを感じますね、郷さんの打ち筋見ると。 <laughs> あ自敗があった方が楽ですよ。 <laughs> えー、この自敗3種がペンちゃんと1とかに変わっても、そんなに変わらないと思うんで、それよりもこの方がやりやすいですね。ちょっとね、ペンちゃんが今できました。 基本は薬杯から薬杯を残しておたかぜを切りますけども、うん、1級を切っておたかぜを切って薬杯を切ってっていう感じの順が多いですね。うん確かにこの匠でもそのような場面多く見ますね。 <laughs> なんとなくなんでキュピン残ってたんだろうな うん、なんじゃなくて9ピンでよかった気がしますね。20分で。なるほど。 <laughs> さっき言ってることとやってること違いますね。ね <laughs> 確かに。まあでも、そうですね。そしてシャアが重なりました。シャア重なりました。うん、これドラ表示牌なんでもう見逃したらおしまいですね。 <laughs> こう打ってて見逃してしまうこともあるんですかまあいっぱいありますよ、ね、あ、そうなんですか、はい、いろんな思考の中で、あれ、えー、っていうパターンですよね。 これシャアは泣かないと間に合わないなとは思ってるんですが、うん、3万も泣いた方がいいと思うんですよね仕掛けていくんですねこの手配上がるには3万とシャアがかなりの急所なので、はい、それは泣きたいですねペンちゃんからでもペンちゃんからでも泣きます声を出していくとむしろこの3万落ちした後の廃止はすごく安全ですよねうん悪くないですもんねも3万が完成してこれとこれがなくて もう、 <laughs> シャート中受けのいいシャンテンですけど。スマート。はい。 <laughs> こういうふうに見えてるんですね。こう見えて、こう見えてますね。はい。ゴーさん愛ではそう見えてる、はい、なるほどもう安全で役もあって、うん、 <laughs> 僕はこう見えてますそう見るととてもいいですねだからネックなところからそうですねねできれば仕掛けていきたいと、 中とかパーソーとか引いたって結局3万とシャアが必要になってくるんでね。うえー、そうですね。で、安全度を考えると3万からぜひ泣きたいですね。どうなるんでしょうか。場に1枚切れの白。これは白途中ンどっちを切るかで。どちらも1枚切れですね。うん、のパーソーっていう手もあるんですが、うん、でもパーソーは選ばない。 さすがに両面待ちができたらまたちょっと変わってくるので、うん、えー、僕はどっちかを切ります。合わせ打ちするか、それとも、えー、白はもうか、上茶がね、2巡目に切っている。うん、2巡前に切ってる。で基本的に今泣かれなかったいの方が統一で持たれてるケースが少ないのでチュンですねはい、はい、僕はこっちあの白待ちでリーチをされたりしたら困るんで僕は白から先に切る おおこの捨てる順番も思考考え方ありますねうんどっちもありなんですけどねうん王さんは白からもっと前に切られていた白からですねそうですね、うん、まあ、今出たばっかりだとまた合わせ打ちがあるかないかによってありかは変わってくるんですが、うん、現状白もちも合わせ白もちも合わせ打ちがなかったっていう条件だとうんと 白の方がその後重ねられてる可能性が高いと思いますね。うん、でチュンは本当に誰も持ってなかった可能性が高いと。ハーピン。ハーピン、これは、チーピンの受け入れはあるんで、来てます。はい、そうですね。 <coughs> つもチーソーとつもチュンは逃したくないですね。うん。 はペーまだまだ見えないドラですシャアもね出てきませんねまあ1枚しかないですからね <laughs> あんまり出てこないですねウーワンウーワンこれはチョンを切るかパーソンを切るか迷うところですが、まあ自分の都合でチョンですかねはいやっぱりこのペンサ万の部分は不安なので、代わりにヤンメンを作りたいですよね。 親が仕掛けました数腕は関数ンの形で地位そして両層でしたね手出しンファンを先に切ってるのが怪しいですねパン屋を3色とかにしたのかそれとも3色もないのかそれにしても怪しいな2を先に切ってワンズの3号を残す 3ヤオとか3色に決めた、うん、もしくは実はあの部分はりゃんカンちゃんじゃなく両面だったっていうケースが、うん、それにしてもりゃん3万がなんだろ一巡前に3万引いたっていうケースですかね。ちょっとローピンの手出しかどうかを見落としたんですが、2と5があって2を切って自順3万を引いたっていうケースもありますね。あ、でもそれローピン手出しが変だな。 なんだろうな。考え方ですよね。うんと、二と五が浮いてたとすると、ローピンのて、ローピン切りが変なので、うん、やっぱ2三、五だったと思う方がいいですね。うん。そうすると、3, 三色とか単野を強く意識したってことですよね。三色意識の場合はブラを持ってるパターンもありますか 単野を意識だとドらないですもんね。ええなんだろうな。手出しそうだと想像も3、4、5に決めたよみたいに見えなくもないですよね。うんうんうん。ただ、両腕先に切るケース、なんだろう。うん、でも、ローピン、手出しで。 うんちょっとねこれ正直僕ちゃんと考えれば何十分も考えれば <laughs> 結論出るかもしれませんが、これは結論出ないのでまあただ卵巣切りもあるんですまんず、まあ、345の3色の可能性がややあるなぐらいですかね。うんうん、3色ですね、えー、もしくはタンヤオで、えー、マンズがすごい複合形だったのか、うん、なんだろうちょっと分かりません。 <laughs> でも、はい、大事なのはねあれですもんね打点ですもんねもし何かあった時のね、えー、まあ、3色ドラドラに当たらないことを願いながらやりますがただこれ関数ピンでも変町が何かというと関数ピンだったらノーピン先に切ってるのが変なのでソーズの関連杯で差し込の3色 リャンワンとローピンで両方カンちゃんに決めてるみたいな、ちょっとね、違和感ありますもんねそうするとなんだろう単音にしたのかなそこもできてるかですかそこがうんできてるとしてソーズが345できてるとしてでもリャンワン切りも変なのでなんでしょうこれはやっぱりタ単ヤオなのかな単純に形の悪いタ単ヤオのイーシャンテンとかかもしれませんねうんそれなら安い、うん、はい 3色ドラドラだと街としてあり得るのがなかなか少なそうですよね。うん。ドラさんなら3色に固定しないし。ちょっとタンヤの遠い形と見ましょう。ね両ーもね、はい、取っておく価値があったってことですもんね。はい、さあ。ただ、これは読み違いが怖いので、このドラの手は切りません。うん 感想は親の現物です、はい、これでシャアドラドラになりましたね 3, 3 <laughs> 万チーして、うんうん、シャアをポンして、1 2 0 0ですかね。ドラ短期ですね。山のも切り。 取っていた牌です今回ね自分の手もそうですけどやっぱり注目されるのは親ですねおここで下茶からリーチの声です雀荘を出だしで切ってのリーチうん、これはりです <laughs> そして親もね注目ですねこの後どう打つか、えー リーチが入っての一発目手出し G1 G1 は筋ですね数1の筋ですか受けたように見えるんですけかちょっとまだ張ってなかったのかなんでしょうねどっちとも言えますねただまあ降りたんならもっと安全なハイ来るでしょうからなんでしょうね やっぱまず関数は単純な関数はじゃなかったケースもありますが、うん、うん、ちょっとまだまだ分かんないですね次の次の一打を見たいですねはいさあそうそう動きましたこれでリャンワンが現物で、えー、しかもリャンワンが4枚見えるんで、はい、これで E1 も切りやすいですね、うんうん、お一発そうですね ピンク一発つも1 3 0 0 2 6 0 0本バーはい、はい、さらっと積もり上げましたリーチが、えーまあ、このリーチはもう読みようがないので <laughs> です、ね、はい、単純に手配の都合でおりますが、はいうん、親の手気になりますね親の手が気になりますどんな手なんでしょう無形の単野をと読みましたがあ 正解です正解さん時計の単位合ってますよ <laughs> 合ってた <laughs> よかったあすごいですねこれうん2557後引きだやっぱりチピンもワンコだからローピンになったんですねうんうんうん おしゃれな形でしたね。なるほど。 <laughs> これはわかんないわ。想像以上におしゃれな形でしたね。ええ、あれ最後何引いたんですか。三品。最後数ン。あ、なるほど。うん、先にそうですね。じゃなきゃならないですもんね。あ、すごい面白い。あ、でもゴーさんすごい合ってました。 <laughs> いや、なんかいろんな災害に備えてね生きていこうみたいな感じでしたもんね。え、すごいですって。さあでも上がりを決めたのはしもちゃんでしたね。 はい、そうですね、まあ、この仕掛けをどう見るかが本当難しいところなんですけど、うん、3色か遠い単やおかで3色にしてはなんか違和感が違和感があるんでやっぱり、うん、遠い単やおでしたね的確でした郷さん見事そしてまた展望は削られました、はい、はい、 <laughs> さあ最後までご視聴いただきありがとうございました次の何一曲もぜひご覧ください